Sipjala naartoe. Tien rokketijgen toen kittenspelen zo te kunnen veel aan. Ja, boeken. Oja, muziek, oezo, aja. boek? op elkaar, smiet wist op. Kijk, je gaat wist op. Zit daar, kutte, kutte, kell. Visszártál abba. Tudod, most akkor tétos is. Most jártam a bunakadra. Ez most fi. Kapcsoljuk meg! Jaj, de ügyes volt!